Hai guys, Assalamualaikum. Okey, setiap yang korang dapat lihat depan aku ni, aku nak makan menu terbaru. Tak tahu lah terbaru ke, comeback ke. Rasanya hmm. macam sama je dengan ganjong chicken tu. Tapi dia tukar nama cake crunch. Yang barunya dia punya sausage dengan dumpling je. Ni ha, ada. Masih ha, lah total kerugian. RM7.9 Untuk rice bowl ni Kimchi rice bowl ni RM10.90 Aku beli yang ala carte Lepas tu ayam ni uh, Two pieces ni dalam RM15 RM50 ni pun aku beli ala kat Menakutkan kaya tengok salutan ayam tu Yang burger je aku beli set Tapi pun tak ada air kefis tu Ada air sakura dengan air Milo, boba Milo je So aku beli ambil air sakura pink ni okay. Ni burger dia warna hitam juga Aku pun ragu-ragu tau nak beli nasi ni Sebab dah tentu tak habis kan Jadinya Jangan ya, risau aku tak <laughs> habiskan semuanya. So, aku makan sikit-sikit saja, okay? Kita susun dulu susun. A few moments later. Total kerugian aku dalam RM50 macam tu tak termasuk dia punya tax service charge, okay? Price aku telah diambil oleh budak tu. Kalau datangkan dengan saya ada fresh lah kan. So tak apalah. Ni pun memang aku takkan habiskan pun. Apa masa mari kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dulu air baru tak ada guys air ni je lah bismillah kita nak cuba dia punya sosis aku rasa yang baru ni yang ni je sosis dengan dumpling ni yang lain ni macam comeback aku rasa lah tapi mungkin dia improve lah aku dah lama dah tak buat video Mary Brown ini dia bismillahirrahmanirrahim Hmm. Banyak salutan sos dia tu. Hmm. Dia ada yang juga kalau korang nak ayam Ada ayam seketul burger Dapat dumpling ni Dengan fries air Tapi aku tak ambil yang tu lah Aku ambil ayam ni, burger lain ni, lain ni, lain Sebab nak ada semua kan Kalian dapat bahagian drums dengan thighs seperti aku minta Bismillah sedap. Aku tak ingat rasa ganjong chicken tu macam mana tapi ni mungkin macam eh, berkurang. Tapi dia lain sikit lah. Dia improve mungkin. Tapi ada mana-mana sikit. Ha. Pedas tapi dia tak teruslah menyengat macam makan samyang. Still pedas lah. Dalam nasi ni ada ayam. Ayam potong macam popcorn. Disaduk dengan sos tu dan juga kita ada telur rebus. Telur bush, telur bush. Seaweed dan juga Nasi. Nasi dia warna orange lah kan Kimchi Last time aku tak beli tau nasi Jadi stay aku belilah Ni dia Warna nasi Bismillahirrahmanirrahim Nasi dia a bit plain macam tawa tawa mungkin sebab kena makan dengan dia punya ayam tapi rasa kimchi tu adalah sikit tapi dia macam tak kuat sangat gila aja senang lah mungkin orang yang tak makan kimchi pun boleh makan nasi ni sebab dia tak strong not too strong dan ayam ayam dia dalam 4 ketul besar 4 ketul macam ni lepas tu telur telur tu sebiji kot telur rebus kena gaul-gaul Bismillah. Baik, makan dengan ayam. Makan ayam mungkin lagi sedap. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Nasi dia biasa-biasa je. Kalau nak repeat tak lah kot. Kalau ayam tu okey. Sebab aku memang suka. Nasi ni memang macam tak minat sangat dia. Kalau dia macam biasalah patty cheese. Sel ada seaweed sekali, ada sos dia. Itu je lah. Okay, separuh kita potong siap-siap. lembut sangat ban dia. Kita keluar yang pink tu balik lah. Aku nak makan yang pink tu. Ha. ha. Okay, kita makan burger dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Okay, cukuplah aku dah rasa dah semuanya. Uh, burger dia memang sedap lah. Memang sedap. Bun dia lembut. Dah, dah ayam dia sama je. Dah rasa macam ayam goreng kan. So ayam dengan burger ni memang sedap boleh beli lagi. Dia punya dumpling dengan sausage pun okay. Cuma yang kimchi rice bowl ni macam biasa-biasa je macam rasa dia hmm tak kena lah tekak aku kan. Macam tawar je tak macam tak strong sangat dia rasa. Mungkin kena letak lebih sos tu ha. Mungkin lah Tapi okey lah Tak adalah teruk lah. So dia Just macam plain Makan dengan ayam okey lah sikit Daripada pedas sikit Okay Tu je lah kot apa terima kasih pada yang sudah sudi menonton Jangan lupa untuk tekan butang like Dan juga subscribe pada yang belum subscribe banyak ni memang tak habis kan Tapi ayam dia memang sedap Dengan burger dia Jebak Boleh lah korang sebu Mary Brown sekarang Apa-apa see you guys di next video Bye-bye Walaupun tak dapat air dia kan